sidee ayaad mobilkaaga ugu xiran kartaa cod markii aad gelinaysid jaajarka ama markuu jaajarka ka dhaco ama markuu boqolkiiba boqol gaaro ahaan anugu hadda markaan mobilkay geliyo jaajarka soo fiiriya mobilkii aan jaajar gelinayaa cod aan ku duubay mobilka ayuu soo saaraya dhegeysa bal jaajarka ay gelin wariga daagada jaajarka ay gelin war dab ugu jiraa mobilka fiiri war jaajarka daa wariga markaan ka saarna waa tabtaa haddana waa gelinayaa jaajarka ay gelin wariga daagada waxaa samaynaysaa saas u samaysid application baa jira magaciisa la yiraahdo battery sun notification baa la yirahda anigoo ay soo degan yahay adigu waa la soo degi kartaa plus baad leedahay marka plus markaad dhahdid wuxuu ku leeyahay codku waxaad ku xiranaysaa markaad connect chargerka gelisid mise markaad ka saartid mise markuu full battery soo qoro mise low battery soo qoro marka codka aad hore u duubatay baa halkaan kasoo qaadaysaa waxaad kasoo qaadaysaa yacni soundiga caadiga ah oo mobilka ugu jira audio caadiga dabeedna waad soo gelinaysaa codka markaad soo gelisidna halkaas aseef leedahay markaad saa u gelisidna wuxuu soo saarayaa codkiiba soo saaraya baldhegeyso jaajarka ay gelin weliga daagadda jaajarka ay gelin wardabu